I I I wake up early in the morning. do uh, wash my my face and brush. Tocando sua علیکم تو آج ہم جا رہے ہیں پنچبیر روز کی طرف تو ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے شاہباز شفیع کورس تو ایکسپیرینس نہیں ہے ہم کیمرے پہ پہلی بار بلاگ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا خراب آ رہا ہے ویڈیو تو حسنین اور سمیر جو ہے وہ بائک پہ گئے ہیں گاڑی میں جگہ نہیں تھی تو ان سے میں بعد میں ملاتا ہوں آپ کو ہم جا رہے ہیں چار بلتی مزہ آ ہے گھر سے باقی نکلے میں تو باقی نکلا ہوں باقی کا پتہ نہیں ہے گھر والے جب میرا ولوگ دیکھیں گے تو معذرت تو میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکا اور باقی آ گیا بتا رہے بات نہیں کرتے نا نہیں جوڑتے کیا ہو گیا پیپر پارے پڑھو میرا تو چائے کے لیے ہم یہاں پہ رکیں اور یہاں پہ سین چیک کریں <laughs> تو ادھر آئے ہم ادھر کوئی بھی نہیں ہے سارے گھروں کو تالا لگا ہوا ہے نہ کوئی لوگ دکھ رہے ہیں نہ کوئی گھروں میں کوئی بندہ ہے نہ اسکول میں کوئی بندہ ہے عجیب کوئی سلوکار دل سے کہہ رہے ادھر جموں کشمیر پہنچ گئے ہم ہم ادھر ادھر ادھر تو تو مزہ ہے ہے ہے بھائی جنت پاکستان مشرف oh مشرف مطلب مطلب ہم مطلب انڈیا نہیں پہنچے ہم ابھی تک پاکستان میں تو ابھی سین یہ ہے کہ جو روڈ تھا وہ ختم ہو گیا ابھی اور یہ لوگ کہہ رہے ابھی ایک گھنٹے گھائی کے آگے آگے جاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بروز کی ہم لوگ لائن آف کنٹرول میں پہنچے اور یہ تو ابھی آگے آپ کو دکھاتے ہیں کیا صورت حال ہے تو آ جائیں رستے کی حالت دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے ڈرائیور یہ گاڑی لے کے جا رہے ہیں ہمارے آف روڈ ڈرائیور یہ کچرے ہی تو نہیں پھینکنے کچرے اپنے جیب میں ڈال لیں جیب میں ڈال کے گھر لے جانے ادھر ابھی ریس اسٹارٹ ہونے والا ہے یہاں سے نہیں جو سب سے پہنچ سب سے پہلے پہنچے گا نہیں اس کو انعام ملے گا پھر ادھر لائن میں تو سارے لائن میں two one two three go Start, start. تو ادھر آپ کا بھائی سب سے پہلے پہنچے ٹھیک ہے نا ہنستے ہیں چلو تھوڑا سا پیچھے تھا تھوڑا سا پیچھے اتنا تھوڑا سا پیچھے اور پرائز یہ view review time with Ali Zain شپی ji best place. I don't think so. We are in Kashmir, so so. I am very thankful to Mr. Yan, which he bring his car. Mr. Hasnain bring his own bike with Samid, and we go to super super commercial. Commercial, then I wake up him, then I go back home. So I wake up early in the morning. <laughs> I wake up early in the morning. I uh, wash my face and I do my brush. I do my brush then. Uh, I call Mr. Wajahat Shah to uh, go punch go uh, with the boys. Who with boys? boys? Case guard boys. boys.